Tragedia familiar sacude al amor Omar González. Un hombre mató a su hermano a puñaladas en una inmobiliaria de Avenida Constitución. Víctima y victimario son hermanos del amor Omar Príncipe González. El acusado fue detenido en su domicilio y será indagado hoy. La policía incautó el cuchillo en por conflictos de índole familiar. Un hombre de 54 años mató ayer a puñaladas a su hermano de 38 dentro de una inmobiliaria situada en Avenida Constitución y Vicente López y Planes. Víctima y victimario son hermanos del exboxeador Omar Príncipe González, quien en las próximas horas prestará declaración testimonial. Fuentes policiales indicaron que la inmobiliaria donde ocurrió el homicidio es un negocio de familia que fue fundado por el padre de los hermanos González. Los hechos se registraron minutos antes del mediodía cuando Héctor Luis González 38. Recibió varias puñaladas y cayó gravemente herido dentro del local. Al menos dos testigos vieron salir del lugar, con las ropas ensangrentadas y un cuchillo en la mano, a su hermano Ángel Norberto González, 54 quien poco después fue aprehendido en su domicilio de al 2300. La víctima murió al alrededor de las 17 en el Hospital interpersonal General y su hermano quedó alojado en la alcaldía de la Comisaría Cuarta en el marco de una causa por Homicidio calificado por el vínculo. Conflictos familiares. Fuentes policiales señalaron que el episodio respondió a problemas familiares acerca de los cuales no trascendieron detalles. No obstante, pudo saberse que, el martes, alrededor de las 3 de la mañana, los hermanos habrían discutido telefónicamente según señaló un vocero de la investigación, ayer a la mañana el imputado salió de su casa y se dirigió a la inmobiliaria, circunstancia frecuente ya que la inmobiliaria cuya razón social es González sería explotada como negocio de familia. Dentro del local y en circunstancias que se investigan hubo una discusión y un forcejeo que terminó cuando Héctor González cayó gravemente herido. Parte de la escena fue presenciada por una mujer que se había detenido frente a las vidrieras de la inmobiliaria para mirar la cartelera de propiedades en venta o alquiler. La testigo que fue quien llamó al 911 también observó cuando un hombre, de cabellos blancos y campera negra, ensangrentado y con un cuchillo en la mano, salía del local y cruzaba la avenida Constitución. El imputado también fue visto por un automovilista que estaba inflando los neumáticos de su vehículo en la estación de servicio YPF situada frente a la inmobiliaria. Dicho testigo señaló que el imputado ascendió a un taxi en Constitución y Carlos Tejedor. La víctima fue trasladada por una ambulancia al Hospital Interzonal General donde fue sometido a una intervención quirúrgica pese a la cual dejó de existir alrededor de las 17 en la sala de terapia intensiva. El escenario del crimen a poco de ocurrir el hecho, Efectivos de la comisaria séptima concurrieron al lugar y observaron la presencia del exboxeador Omar Príncipe González, 37 voceros policiales indicaron que el pugil partió en la ambulancia, acompañando a su hermano al hospital, de manera que no ofreció referencia alguna. Hasta anoche los investigadores no le habían tomado declaración testimonial, de manera que se desconoce si presenció el hecho o si llegó con posterioridad. El informe policial consigna que, al arribar los primeros uniformados, la víctima estaba consciente pero presentaba a simple vista múltiples heridas punzocortantes en el torso y extremidades superiores, hallándose sus ropas totalmente ensangrentadas. Las primeras averiguaciones realizadas por los policías en el lugar permitieron determinar que no se trataba de un asalto como se creyó en principio, sino de un problema familiar. La aprehensión casi simultáneamente un llamado al teléfono de emergencias 911 alertó sobre un problema familiar en un edificio de Carlos Tejedor 2332. Efectivos policiales de esa cuadrícula se dirigieron al lugar y fueron recibidos por uno de los hijos de Ángel Norberto González. Fuentes policiales indicaron que el joven les dijo a los uniformados que su padre había tenido un problema con su hermano y que estaba golpeado en el departamento al dirigirse al inmueble, situado en el segundo piso. Los policías hallaron a González acostado en una cama ubicada en el living comedor. Estaba muy nervioso, con las manos y el rostro ensangrentados, al igual que sus prendas. Un pantalón de y una camisa blanca, indicaron fuentes de la investigación. Los mismos voceros señalaron que González hizo un relato autoincriminatorio del hecho, pero dichas referencias carecen de valor legal. En el lugar los policías secuestraron un cuchillo, tipo campamento, de 15 centímetros de hoja y mango plástico negro que tenía manchas hemáticas. Asimismo, Incautaron la campera negra que el imputado tenía colocada al salir de la inmobiliaria. Luego se determinó que esa prenda pertenecía a la víctima y que el imputado se la colocó antes de salir del local. En el momento en que lo aprehendían, González sufrió una descompensación que en principio fue atribuida a su estado emocional y a una cantidad indeterminada de pastillas tranquilizantes que habría consumido antes de que ocurriera el hecho. Ello motivó que fuera trasladado al Hospital Internacional General desde donde fue trasladado por la carne a la alcaldía de la comisaría cuarta. Allí fue notificado de su aprehensión en carácter de imputado en el marco de una causa por homicidio calificado por el vínculo. En el lugar del hecho se hizo presente el fiscal de turno, doctor Paulo Cubas hoy indagar a González en el marco de las diligencias ordenadas por el fiscal. Hoy por la mañana se realizará la operación de autopsia.